соңғы бөлімдері түн жылап-жылап көзі ілініп кетіпті түн ортасында телефоныма қоңырау келді ашып қарасам күйеуім қуанып бір жағынан қобалжып дірілдеп телефонды әрең алдым алло сыртта көлікте отырмын шықшы деген күйеуімнің сөздерін естіп қатты қуанып кеттім тіпті жүрегім жарылардай тезірек үстіме бірдеңе іле салдым да шығып кеттім көлікте күйеуім мені күтіп отыр екен ақырын келіп көлікке отырдым біраз үнсіз түнсіз отырдық сөйтті де ол үйдегілер қарсы болса да мен саған келіп тұрмын әкем қатты ашулы сені алып келме қалай кетті солай келсін келмесе одан әрі деді сәл үнсіз қалған күйеуім сөзін қайта жалғап мен оған төзе алмадым себебі сені жақсы көреді екенмін менің бүгін саған соңғы шартым бар екеуінің біреуін таңдайсың біріншісі менімен бірге үйге барып қандай қиындық болса да төзіп үлкендерді сыйлап қызмет етіп соңына дейін менімен боласың ал екіншісі осы жерде қаласың бірақ мен кетсем қайтып келмеймін сенен кешірім де сұрамаймын себебін өзің жақсы білесің мені қол көтеруге мәжбүр еткен өзіңсің деді бұл сөздерден кейін қалың ойға кеткен мен үнсіз қалдым ол да менен асықпай жауап күтіп отыр жақсылап ойлансын деген шар шамасы бірақ онсыз өмір сүре алмаймын қалған өмірімді оны ойлап жылап-сықтап өткізгім келмейді сол себептен мен сенімен барамын қайда барсаң да сонда барамын дедім ол ештеңе деместен рөлді бұрып үйге қарай тартты әке-шешеме де ескертпедім бірақ олар мені түсінер кеткеніме әкем қуанып қалар үйге барсақ қайнатам мені күтіп отыр шамасы күйеуімді жөнге салған осы кісі сәлем бердім дедім де бөлмеме қарай бара жаттым тоқта деді қатқыл үнмен жүрегім ұшып кете жаздады деп артқа бұрылып қайнатама қарама қарсы бетке отырдым қайнатам иә өзіңді біліп отырсың күйеуіңді мен жібердім бір қыздың өмірін қор қылып ертең көз жасына қалып баламның бақытсыз болғанын қаламадым сенің де ішіңде балаң бар ертең ол өсіп келін әкеліп ол келінің қайта кетіп қалса сен де сөйтер едің босанатын уақытың жақындап қалған соң саған қатты сөйлей алмай отырмын алайда бір нәрсені біліп жүр үйіңе қайтып барғаннан ештеңе ұтпайсың қайта ұтыласың өзіңнің де күйеуіңнің де екі жақтың да өмірін қор қыласың өзің қиналғаныңмен қоймай жұртты да қинайсың осыны түсіне алсаң ризамын таңертеңге дейін ойлан өткеніңді миыңа салып жақсылап қорт. көп ұстамаймын ертерек жат та таңертең ерте тұр қайырлы түн деп өз бөлмесіне кетіп қалды бөлмеме барып күйеуімнің қас қабағына қарадым неше күннен бері жүдеп кетіпті мен сияқты оның да қиналғаны көрініп тұр оны жұбатуға ешқандай сылтау таппай отырмын жарықты өшірді де жатып қалды мен де көп ұзамай ұйқыға кеттім таң атты бүгінгі күн ерекше болды ұйқым қанып жүзім нұрланып тұрғандай сағатқа қарасам алты жарым мәссаған Өмірімді бұлай ерте тұрып көрмеппін тұрдым да абысыңа көмектесіп жүрмін бәрі аң таң қайнатама сәлем салып шай демдеп қойдым күнділікті үйді жинастырып өз бетімше күн көруді әдетке айналдырдым абысыным біраз тірліктен босап қалды кейде сенің болғаның қандай жақсы деп мені бір мақтап қояды мен оған мәзбін көп ұзамай толғатып перзентханадан бірақ шықтым шекесі торсықтай ол бала дүниеге келді осы кезде атамның айтқаны есіме түсті сенің де ұлың болады келін әкеліп кейін ол келін қайта кетіп қалса не істейсің деген еді атамның бір қасиеті бар шығар ішімдегі періштенің ол екенін жүрегі сезіпті ол кісінің айтқанының барлығы рас кейін келінім менің сөзімді құлаққа ілмей шаруаға икемсіз болып маған сөз қайтарып тұрса не істеймін жоқ бұлай болмайды мен енді жаңа өмірге аяқ бастым сүйікті жарым жанымда балам бар бір әулеттің келінімін білмегенімді үйрететін жеңгем бар бастысы менің жаңа өмірге қалыптасуыма септігін тегізіп, өз тәрбиесімен мені шыңдаған қайнатам бар бұндай отбасына келін болып келген менің бағым бар екен бір-екі күн жаттық та жағдайымыз жақсы болған соң үйге шықтық үйге келсем мен үшін мал сойып қалжаландыру үшін ерекше етіп ет асылып жатыр екен мұндай құрметті күтпедім расында менің отбасым ең керемет бұндай отбасынан қалай ғана кетпек болдым екен бақытсызбын дейміз меніңше бақытсыздықты өзіміз қолдан жасаймыз енді бұл дүниеде менен бақытты адам жоқ мен бақыттымын бұл жас келіннің жаңадан түскен келіндерге кішкене болсын көмегі тиер деген ойдамын